Sinaps yang pertama semoga tambah solid. Sinaps. Let's go. Gue epic. Hei. Cus, guys. Gue Tong labuh tuh kayak kayak jadi konten namun labuh mah. Atuh didorong tuh. Aduh. Mas Ogi, kuma Mas Ogi. Siap. Siap. Terus. Ayo. Mas Arif. Wih, goes epic di tanggul. Eh, di tanggul, di tanggung. Awas ngait. diajak ke dia mah enggak Jang, mari kamaran aja. Jang. Di kamaran aja. Jang. Liang naon, Jang? epic epic ya mah bantu bantu bantu bantu bener bener Mas Cahyadi manggul. Marsal. Eh, Marsal gaya kepiting yang ngigir. Baru. Enggak sok. jalurnya nggak bisa digoes eh disuri saluran irigasi lukisan pemandangan di daerah mana itu jati sawit eh sawit oh mau arah karang wikidang ini treknya nggak bisa digoes saya coba goes mudah-mudahan nggak ada insiden uh longsor eh ya. Ya Pak, non Pak. Ya. Ini kalau di galangan diangkat aja bahan belakangnya. Ini kita akan jalan ini sambil naik sepeda. Nah, Eh. mantap kejadian kagal ngantenya tikumnya di imah orang sih soalnya pasti kadia Bersakit-sakit dahulu, madang kemudian. harus hati-hati eh jadi kita jangan sok jago atau atau melawan alam lah istilah namanya tong sombral gitu lah ya kuduna dituntun dituntun ya orang ngecoprak sarangan banyak Yesus. Terus kali itu. Pak. Hei. itu. Bener irigasi dah bener. Irigasi soal, Iya, irigasi maka irigasi Oh iya mah jalan ulang nih iya, mah kemari gas terus kali itu gasnya hawa enak mah ah orang hadiah kemari. Tidit, orang teh tidit tuh hadiah belok ka tak. Ricky dangke nih oh sirek hadiah hadiah hadiah bisa hadiah bisa kadinya bisa mudun imah mudun terus Hmm. Masih deket sih mendingan Kak lah. Terus terus, woi. Woi, terus terus. Woi, woi. Terus terus. Orang ka dieu kamar itu. Eh, terus apa? Hah? Kanan, kanan. di jalur orang emang kemari sut sut orang jauh Goes lah, goes lah. Goes semuanya ditungtun wae lah. Temecak. Ta orang kamari kadinya go. Ka kiri ka belah ditu ka handap. Goes Hah? ride ride Ini iya, latihan jadi enakan mah latihan jumping orang teka di jalur sesorangan teh belok belah nya teh ayah jembatan detik asup nah, itu mudun oh. di video teka di orang teh di video teh kawe masker anjir nah, ngapa orang tuh bisa Oke, masker deh. setelah ya set sut sut sut sut Sud. Oh, ini enggak wae tenan. Ya, sip. Tah, ieu iya, pas. Pas iya teh. Dun channel ta iya di dia, Pas muncul Dun channel. Siap, apa? Sah orang mau tenanya. nanya. Oh, ah, pacar saya belum dipot. Ya. Nuhun. Pak ya, rasanya. Ya itu. Siap, siap, dua. Satu, dua, tiga. Sign up yang satu. Oh, kurang kieu nya. Iya, kurang kieu. Iya, hiji, kayak jadi jadi. Itu mang cep loh, mang Hoi, hoi. balik Balik terus terus terus. Enggak. bagus. Bagus eh. bagus video. Bagus video. Epic. Sud, sud. Gaya naon sok. Terus Obah orang matona. Sip. Manggotul manggotul. Aduh, luar biasa. luar biasa di soledad Oh, sapatuna waduk. Pengana ngomong goreng ka sepatu teh. mau ngomong alus mah. Bisa. versi kebalikannya ini dah. Apa? Ya, Ayo eh, nyelap, ayo eh, nyelap, ayo nyelap. Ya awis kan tadi. Makam naon ya tak? blok nih bung blok ternyata blok oke okay. dan embung blok parahnya eta nu diharap Pak Agung <laughs> cek di kan jadi malin sama tong di video pas dituntun mah oh, kamari mah tepati kieu pisan Sok ya, Pak. Eh, gitu sih. yang orang ngomong. Kayak bawah itu tuh. Balesaknya. Goeskan teh. Iya na teh, kena teh. Ah. Eh. aja dulu ente mau mengolah ke memori orang mana gos atuh baru difoto ke orang Di digores Kita badi nama. Aduh, iya, ngebelas. Belok kiri. Lu marana, Pak? Enggak, Mata seban, oh. Mata Percayakan sama ban. Percayakan sama ban. Tidak ada GoPro, eh. Nah sih. Salah, salah, salah salah Ada ada Tapi agak Ih. foto foto video sih foto video foto video foto video oh video Weh, dari kita. Percayakan sama Bang. eh nembaknya tadi itu halus loh iya. orang di, ga, di galangan kia di tanggul Video iya. videonya jalan terus ya oh mantap lihat cewang nah bagian wancep di tukang ini mah <laughs> kan udah video kan Oh, bikin ka iya pa, kang iya kajukot. Ah, malu ito eh, kajukot kan. Bukan kajang. Enggak. Jangan nanggas mga blok-blok boy. Kajukot kan. Ah? Kiri, kiri. Aduh, ketinggalan. Aduh, ah. Blesek eh. Ah. Lesek ya mah. sok sok sok Ayo Pak Cahyadi. Kiri, kiri. Kiri. Eh nyebrang heh. sana nyebrang kak dia eh Huh. Kira masih ada yang tertinggal. Masih ada Om Gutul sama Mas Arif. الى اخره Oh, ya. ya, ayo. tulungan tulungan aduh hop hop hop hop tenanon tenanon sabar sabar aduh insiden insiden oi oi guys ayo ayo. Kelak, kelak orang kadilah udah kaki benar ya, sehat betul. sehat toh jajajaj di bawah ke galang mah <laughs> ah, ah. berarti kudu ganti ke pulsus tah tak Jadi ternyata nggak apa-apa kan kita manggutul terperosok <laughs> labuh tutorial pembikinan video Iya naon nih teh, bendung naon tuh. Iya. Ayo mah iya nya Cek dam ya mah. Eh. deh eh. Mati ngali. <laughs> Eh, itu gedong janggung len, nah, iya. ayo eta tanu tempat dia ya di non ya. pas tanjakan itu heeh ah, ah, kudunan ada angkat mau di rumah iya, udah udah tuh goreng rumah mah dekat ciri blok nah kita ciri ah, blok bener <laughs> pakai darinya aduh entos mang dipotong entos entos Sehat ah. Angin om lah, Kurang dibawa, kurang. ada nggak belebes Aduh. Ah. kumbah lah kumbah lah baju kocor tadi kumbah mah nyarepret jibrik-jibrik gani lah Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Alah salah jalan jalur. Alah kapan nu iya. d u jadi mukti eh cika sarung banyak dok mahal ya teh nyepet sama baju eh sampai gitu sampai nggak dorong di situ ayah es mungkin di situ ayah es ayah sebrek pas sebrek guys sign yang pertama Go